دوستان عزیز همراهان همیشگی انگلیسی مثل آب خوردن سلام و درود امید که حالتون خوب و کیفتون کوک باشه و ما رو مثل همیشه همراهی کنید با درس دیگری از مجموعه درس های کاربردی انگلیسی مثل آب خوردن در این درس و این کلیپ قصد داریم در مورد تفاوت دو فعل هیر و listen صحبت کنیم و هایی رو هم آوردیم تا این تفاوت رو دقیق دقیقتر و شفافتر یاد بگیرید. عزیزان تمرین و تکرار، روخوانی و رونویسی ها و سپاری دقیق به تلفظ درست کلمات رمز موفقیت شما در یادگیریه. و خاطرتون باشه کانال انگلیسی مثل آب خوردن رو subscribe یا follow کنید تا جزء اولین نفراتی باشید که کلیپ های ما به دستشون میرسه و از محتوای اونها استفاده کافی رو ببرید. مشتاقانه میریم سراغ درسمون بررسی تفاوت دو فعل hear و listen با معنای بسیار نزدیک اما متفاوت تا مثل آب خوردن اونو یاد بگیریم. خب دوستان در تمام ها و به طور خاص انگلیسی که ما در حال یادگیری اونیم کلماتی وجود دارند که دارای معنی بسیار نزدیکی به همن گاهی حس میکنیم هم معنی هن و میشه به عنوان مترادف اونها رو به کار برد این موضوع ممکنه در مورد دو فعل هیر و لسن هم صادق باشه و فکر کنیم هر دو به معنی گوش دادن و شنیدنن و فرقی ندارن با هم در صورتی که اینطور نیست. فعل hear به معنی شنیدنه. وقتی که چیزی رو میشنوید خیلی توجه و فکر کردن لازم نیست و در کل کار کنشگری نیست یعنی غیر فعاله. hear کلمه غیر کنشگره یعنی inactive word محسوب میشه. به عبارت دیگه میشنوی اما حواست معطوفه به اون نیست و ممکنه هیچ عکس عمل خاصی هم بهش نشون ندید. When I leave my home every morning, I hear the birds singing in the trees. I hear the birds singing in the trees. صبح وقتی که خونه رو ترک می کنم آواز پرندگان رو روی درختها می شنوم. When I leave my home every morning, مثال بعدی رو گوش بدیم. Do you hear me? Do you hear me? صدای منو میشنوی؟ منظور از این شنیدن فقط اینه که صدای منو احساس میکنی نه اینکه الزامن بفهمی چی میگم. Do you hear me? Do you hear me? You hear sounds with your ears. You hear sounds with your ears. شما با گوشهاتون صداها رو میشنوید. You hear sounds with your ears. You hear sounds with your ears. I wish you could hear yourself talking. I wish you could hear yourself talking. ای کاش میشنیدی که داری چی میگی. اینو بیشتر وقتی که فردی داره حرف بی ربطی یا بی ادبی میزنه به کار میبریم و اینو بهش میگیم. I wish you could hear yourself talking. I wish you could hear yourself talking. Just hear me out. Just hear me out. فقط گوش بده ببین چی میگم. Just hear me out. Just hear me out. Before you all agree, hear me out. Before you all agree, hear me out. قبل اینکه همه شما موافقت کنید به حرفای من گوش بدید. Before you all agree, hear me out. Before you all agree, hear me out. I didn't hear you well. I didn't hear you well. من خوب حرف شما رو نشنیدم. I didn't hear you well. I didn't hear you well. I heard you well. I heard you well. خوب حرف تو رو شنیدم. خوب شنیدم چی گفتی. I heard you well. I heard you well. I don't hear anything. I don't hear anything. من هیچی نمیشنوم. I don't hear anything. I don't hear anything. That is good to hear. That is good to hear. خوبه که اینو میشنوم. یعنی خبر خوبیه. That is good to hear. That is good to hear. I'm glad to hear that. I'm glad to hear that. خوشحالم که اون موضوع رو میشنوم. I'm glad to hear that. I'm glad to hear that. اما فعل listen به معنی گوش کردن و یا گوش دادنه. وقتی که شما گوش میکنید یا گوش میدید بایستی به موضوع توجه داشته باشید و در مورد اون فکر کنید. گوش کردن کار کنشگریه یعنی فعاله. listen کلمه کنشگره و active word محسوب میشه. یعنی گوش میدی و حواستم معطوفه به اون چیزی که داری گوش میدی. به جمله مثال دقت کنیم. I really listen to my husband when he tells me about his day. I really listen to my husband when he tells me about his day. وقتی شوهرم در مورد اتفاقات روزمرش به من میگه من واقعا بهش گوش میدم. I really listen to my husband when he tells me about his day. I really listen to my husband when he tells me about his day. مثال بعدی رو ببینیم. Listen to me. Listen to me. به من گوش کن یا به من گوش بده. Listen to me. Listen to me. این جمله را خوب یاد بگیرید تا هیچ وقت فرق این دوتا فعل یادتون نره. Listen to me. Listen to me. Do you hear me? Listen to me. Listen to me. Do you hear me? گوش کن به من. گوش کن به من. صدای منو میشنوی؟ Listen to me. Listen to me. Do you hear me? Listen to me. Do you hear me? به این جمله جالب دقت کنیم. You heard, but did you listen? You heard but did you listen? تو شنیده ای اما گوش هم داده ای؟ این مثال خیلی قشنگه و تفاوت کاربرد و مفهوم این دو فعل رو میرسونه. مثل دانشجویی که صرفا صدای استاد رو میشنون اما دریغ از اینکه گوش جان بسپارند به او. شاید برای آنچه که میشنویم برنامه و قصدی نداشته باشیم یا اصلا توجهی هم بهش نکنیم. چون های اهمیت نیست که توجهی بش بشه یا به خاطر سپرده بشه اما وقتی به کسی یا چیزی گوش میسپاریم یعنی برامون اهمیت داره در موردش تفکر و تحلیل میکنیم و در مقابلش اگر نیاز بود عکس از خودمون نشون میدیم You heard but did you listen? You heard but did you listen? Just listen to what Mori has to say. Just listen to what Mori has to say. فقط به چیزی که موری باید بگه گوش بدید. Just listen to what Mori has to say. Just listen to what Mori has to say. Tara would never listen to Mori. Tara would never listen to Mori. تارا هرگز به حرف موری گوش نمیکنه. Tara would never listen to Mori. Tara would never listen to Mori. Listen when I speak. Listen when I speak. وقتی دارم حرف میزنم گوش بده. Listen when I speak. Listen when I speak. If I were you, I'd listen to Mori. If I were you, I'd listen to Mori. اگر جای تو بودم به حرفای موری گوش میدادم. I'd دوستان اینجا مخفف I would. If I were you, I'd listen to Mori. If I were you, I'd listen to Mori. Please practice this lesson or listen carefully. Please practice this lesson or listen carefully. لطفا این درس رو تمرین کنید یا به خوبی گوش بدید و این همون چیزیه که ما از شما میخواییم. لطفاً به خوبی تمرین کنید و به خوبی گوش بدید تا خوب یاد بگیرید. Please practice this lesson or listen carefully. Please practice this lesson or listen carefully. Do me a favor and don't listen to Jack. Do me a favor and don't listen to Jack. یه لطفی به من بکن و به حرفای جک گوش نده. Do me a favor and don't listen to Jack. Do me a favor and don't listen to Jack. Tara doesn't listen to anyone. Tara doesn't listen to anyone. تارا به حرف هیچ کس گوش نمیده. Tara doesn't listen to anyone. Tara doesn't listen to anyone. Listen to me this time. Listen to me this time. این دفعه به حرف من گوش بده. Listen to me this time. Listen to me this time. You'd better listen more carefully. You'd better listen more carefully. اینجا یود مخفف یو would بهتره با دقت بیشتری گوش بدی. You'd better listen more carefully. You'd better listen more carefully. Listen to your heart. Listen to your heart. به حرف دلت گوش بده. ببین دلت چی میگه. Listen to your heart. Listen to your heart. خب عزیزان همراه این درس رو فقط شنیدید یا واقعا به اون گوش دادید البته که گوش دادید مطمئنا توجه کردید به متن درس و تفاوت به دوفل رو هم دریافت کردید با رونویسی ها در قسمت کامنت و روخانی اونها با صدای رسا هم کاملا درس رو فرا میگیرید و در ذهنتون ماندگار میشه و این میشه همون کنشی که به واسطه لسنینگ از شما انتظار میره با تمرین، تکرار و صبوری به نتیجه مطلوب میرسید به امید خدا. از حضور همیشگی و دلپذیرتون گذاریم محتوای ارزشمند این کلیپ و سایر کلیپ های آموزشی ما رو با دیگران به اشتراک بگذارید کانال انگلیسی مثل آب خوردن رو به دوستاتون هم معرفی کنید تا اونها هم استفاده کنند از محتوای کانال. موفق و معید باشید شب و روز بر شما خوش